Magandang umaga po. Ako nga po pala si Earl Jan A. Dapa. Ako po si Krisha Amelay R. Ako si Sophia Micaela P. Kanina po ay may pinanood po kami sa gym. Title ay You Kids About Self-Discipline. Ang natutunan ko po dito ay pagdidisiplina. Ang aking natutunan ay maging mabuting bata. Marami naman po akong natutunan na pagiging magalang, sumunod sa magulang at ligpitin ang mga gamit upang hindi mawala. Ako ay masaya dahil may mabubuting asal na matututunan. Papanood ko to sa aking mga friends para matuto sila silang dumisiplina sa kanilang paaralan. Masaya ako nung napanood ko ang mga episode ng You Kids dahil marami ang nakuwang magandang asal at ibabahagi ko to sa aking mga kaibigan.